人形無敵人形無敵人形無敵人形無敵バンバンバン人無敵人無敵はい皆さんこんにちはゆかです ゆかチャンネルのゆかです今日はまあ요즘フリースタイルラップにハマってる奥さんとギヨミ担当ロハですまあたまに秋葉原のなんかパチンコで見れるなんかミュービーを撮ったゆかとゆかチャンネルのゆかですどういうことまあゆかが暇暇ってすごいうるさいから最近すごい編集がしてなかったので、はい、ちょっと外の空気を吸いたくなりましたはい はいお前お前か <laughs> じゃあ今日はちょっと広報美感じでゆかとカペロかなと思って、はい、ちなみに最近ラップはどうですかあの、 <laughs> シャ玉に。 <laughs> <laughs> 賞味とともにないまでこの暑い日にうちらはどういう日に過ごすか見ていきましょうじゃあ我が家の芸人すみちゃんですゆかチャンネルのゆかです <laughs> <laughs> 清美のロハンですいきましょう、はい was never the one to write up a song for just anyone I, I was always the one to find myself lost in all conversations oh Cause I've always been told that things will unfold if you keep on あのなんか今日は土曜日なんですよ実は、うん、で今日どこにも人がいっぱいいると思って、うん、で市内にあのあるカフェに来たんですよね最近オープンしたあんまなんていうかまだ有名になってない綺麗い小食をうちらは探してるんですよ、うん どうですかなんかいいねねエアコンの感じも好きあそうそうそうさ <laughs> めっちゃ寒くもないし人もいないし、ね、はい、今こんな感じです今すごい人多い時間ですけど Ha ha ha. 야야야 비토 먼저? 응 루이 비토 응 루이 비토 어, 어 뭐, 먹을래? 아좀 먹을래? 아 오. then you came along and proved me wrong. I'm so mistaken. Cause you, you are the pieces back together. Yeah, you, you take them out to make them better. Yeah, you. you... 정말 정말 많이 우 많이 우와 많이 우와 우와 우와 우와 Making a new kept on playing my part Cause nothing was changing But with you it's so clear And now that you're here I see colors in every spectrum Cause I finally learned my lesson Cause you またミュージックビデオ作るよダメダメそれフリースタイルも無理無理フリースタイルはもうやめましょう今あっちに人いるから OK 和歌山芸人住みたいです 清美担当ローです Yeah, you, you take all my wrongs and make them better Yeah, you, you're making me wanna try forever I feel so free, oh my sweet baby おし言わないでよそういうのやってからしよ面白い話面白い話面白い話して もちろんやなちはい I'm a sweet baby はいそれやでまあ、まあ、似てるのでこういう中です me wanna try forever. I feel so free. 다유카가사주는거야오늘다유카가사주는거야今度撮影があるんですけど、は <laughs> い、その撮影の時に着る服とかを探しに来ました い味ですねはいこんな感じのゆかちゃんとロハンチとうちらの週末 Vlog でしたバイバイ動画で会いましょう Bye.